El primer recuerdo son mis padres cuidando el jardín de casa. Pero el, origen de este barrio es un poco distinto al de otros poblados. Ninguno somos jardineros ni entendemos mucho de plantas. El sistema es que cuando se muere una planta ponemos otra. los cactus y, y chumberas que se estropearon con la nevada, los que se recuperen los volveremos a plantar aquí. ligustres, hiedra y adelfas y nos van a traer también frutales, algún cerezo, un melocotonero creo que nos van a dar y, y vamos a ir plantando otras parcelitas. concreto de, la calle Mataró-Badalona, como es así escalonado y con muros de piedra, le pusimos al grupo el nombre de Jardines de Babilonia, pero... <laughs> yo en realidad sí, nací en este barrio y he vivido aquí casi siempre. Y, bueno, pues este, este proyecto forma parte de una, de una idea no solo de, poner más bonitas las calles y, con mejor aspecto, sino también de crear un poco de comunidad de vecinos, aunque sea en, nuestra, en nuestro trocito de calle. siempre me entrevistan a mí, pero esto es una tarea comunitaria, es decir, esto lo hemos hecho entre todos los vecinos, porque a mí tampoco me gusta quedar como que soy aquí el jefe o el, protagonista de la movida. No te preocupes. Entonces, si yo quiero, quiero insistir en que esto lo hemos hecho entre todos los vecinos. ¿Cuántos vecinos estáis ahora mismo implicados en lo verde? Pues en total debemos ser unos, unas 15 o 16 casas.